ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਈਦਾਂ बिच परदेस दे रोंदे